Mwen se koumwen, kati mi jen, le pa ka mwen, nan manj enon, mwen mi sè sa, se mè sa, kati mwen mi koumwen. 사 Yeah. Non, non, non, c'est a Dieu béni, mon Dieu ah, Moi, recevoir. moi. Recevoir, moi. Dans nom Jésus. la ah, mais moi. Mais moi. Mais moi. la vie, moi. Oui c'est c'est c'est moi, moi, c'est mwen Oui c'est moi, moi, Oui c'est moi, Nan Dieu. si nom mwen Recevoi oui, c'est moi, si Oui c'est moi, mwen veux moi non, dans nos Jésus. moi, recevoir moi, dans nos moi, moi, moi, dans nos Jésus.